15. april tradicionalni dan otvaranja lovne sezone na Srndaća. Posle svega četiri nedelje dolazimo opet u Knić. Bili smo pre manje više od mjesec dana, ovdje lovili smo predatore. Bio je jako zanimljiv lov, lep, odlično druženje. Imali smo priliku da vidimo ceo teren, svakako obećava. Tako da nadamo se da, da će i danas biti uspješna lov na Srndaća. Sad vidjet ćemo, od vremena sve zavisi kakva će biti izlaznost i da li će izlaći ono što tražimo sve o svemu, još jednom hvala na, na, na gostoprimstvu, a za lov sam siguran da će biti odličan. Dobrodošli. Hvala. došli ste ovdje u lovište Kruža, e, gdje je zastupljeno 41.000 hektara e, lovno-produktivne površine od planine Ješevac, planine Kotlenik i e, gledičkih planina bit ćemo danas veći deo terena gdje možete da vidite e, od sitne do krupne divljači. E, Želio bih da se zahvalim ekipi iz Vaje Srbije koji su došli danas ovdje i da nas posete, da se družimo, obiđemo lovište, vidimo divljač koju imamo na terenu i posle toga jedno lepo druženje koje smo organizovali za drugari. simpatično sam da ću. Nalazimo se na, pored e, jezera Gruža, koje je obima 42 km, e, dužine je 10 km, jedno je od staništa za puno vrsta ptica, a najinteresantnije što se tiče lovaca je divlja patka plovka, gluvara i divlja krđa. To je ono nešto što se lovcima najviše sviđa. Znači pruža e, prelep prizor lovcima i turistima iz Srbije i Shoot. koji na čeki bio smrz. Sad je konačno stao vetar. Imali smo i uspjeha, ostrelili smo jednog lisa. Doljenje je bilo na 160-70 metara, ali pogodak je bio vrhunski. Mislim da je malo niži pogodak, zato je otrčala. Ne, ja mislim da je čisto pačka. Viš ti s koliki takvim pogodkom je ona trčala toliko. Nevrovatno. Prosto ono Novi šugao. Nije. Ili menja dlaku. Samo menja dlaku. Lisica broj 2 nije nađena. granje, više bio je baš nezgodna pozicija za pucanje, ali mislim da neće dugo. Vidi se na snimku. Da, tako da. Idemo dalje. Petnesti april. Zvanično otvaranje Lovana sindaciju. Danas ćemo nastupati u dve ekipe. Ja se ne znam koja će voditi koga, ali koju ti ekipu pratiš? Ja vodim Sinišu i Davida, zajedno sa našim lovočuvarom Nikolom. Ti ćeš e, sa Markom biti u ekipi sa našim upravnikom i to je to. Želim vam dobar pogled i nadam se uspjehu. I mi se nadamo, pa vidjet ćemo sad. Dan je pred nama, da ne kažem, sljedeća tri dana su pred nama, tako da. siguran sam da da, ajde, za uspjeh da li će biti ili neće, ne znam, ali dobro druženje sigurno neće izostati. To garantujemo. Izašao, ali samo na jednoj fotografiji. U ovom lovištu pored Ova se neće divljače moguće lovi divlji svinja, uređena hranilišta i koja su, koliko vidimo, izuzetno posjećena. Razne starosne klase i polovi dolaze vidim. Ti znači, pre njih su bila i dva vepriće, samo da ih naćemo. Asu. Lepo, lepo. da krenemo. Spreman? Uvek. Mario, izašao? Ne, samo gledam, brate, to. Stara ljubav zaborava nema. A? da Jakubu Nusana. Tesus Trindade. много шуме. Ovako ide, tačno vidite šume. Glede ga za hod, da je bilo pojeban, da je belog. Eno ga na žitu stoji. A mislim, da Sada pomoć prijatelja, pošto je preko 500 metara, čisto da vidimo da li vredi da se prilazi, da ne gubimo vreme. kraju što kaže Gospodin Oblaks. Sve tri srne. Tu je mara negdje i tvoj srndać čekat. Ajde pogledaj malo bolje. Sad je najvažniji deo u lovu. Pa je malo, ali radi posao. Ali podmaziva. Ali tek toliko. Klizi će to taman. Da klizi. Oće valjati ovo. Ma ovo ovaj će biti nešto. Pazite te povrćke ne zagore. Ao, e. Pa ste spremni za popolodne? E, tebe nam većava. Sad ćemo da vidimo. Drugo poluvreme. Rofe, Vidjet ćemo. Jutros, utisci. Lijep izlazak, ali bez uspjeha. Vidjeli smo par grla. Menjamo teren. desert. победитель. Hrvata, međutim bez uspeha, sada bir. zagrla. Sad upravo se se znači do taj dugo. Ovo je levo, ja sam daći. No ne mali, on je jednogodišnjak. Nek smo otvorili sezon. Ah, ah, kipić. Uh. To je, to je taj jedan jedini, jel? Jedan jedini. E, laptop je interesantan da, nema prednje padovske, jako visok, jako da. Neka bilo. Sezona uspješno otvorena. U zadnji moment. Zadnji moment, da obeleži. Metar sam je već izašao, videlo se dovoljno, pošto smo uspjeli da priđemo dovoljno blizu. Trofej. Šesterac. Tanji. Starost jedno. 5 godina. Nova sezona, nove markice, 2, 2, 3. Da imamo kuša sreću sa pravim kalibrom. Što sam sa pravim To je pravi kalibrom. Bah. Bah. Bah. završili. Nažalost, nismo imali priliku da pucamo neko ozbiljnije grlo. Domaćini se trude. Maksimalno. Maksimalno. Vidjeli smo više grla. Jednom smo prišli. drugi rog, tako da Više sve će posle podne. Sad idemo na doručak. Pa na odmor. Після смаження. Це замочик. večerašnji izlazak. Teren je jako puno obećavao. Imali smo izuzetno lepu poziciju, ali nažalost neće se počelo jako kasno kretati. Negde oko 10 do 8 uočili smo 9 grla, nismo uspjeli sandača pronaći, odmor i sutra još jedan pokušaj. Pucao sam ga na 200 metara i nekako onako na daljinu gleda, rekao ajde dobar je. Da, ali je simpatičan pošto ima... Vidi. nerealno. On nije, mlazan mlad sam daći. Pogledaj. Mislim ima, sigurno ima četiri godine. I pogledaj ruže kako su mu sastavljene. Kaška, kako su zanimljive. se pucali bi mi ovakve? Pa ja kažem, nismo mi kicoši, iako smo iz Vojvodine. Volemo mi ovakve. Kako naći? Ali... Mara, šta kažeš? Neko, voli, neko zna. Momci su imali sreću večeras da ulove dva lepa sandača. A mi ćemo vidjeti sutra ujutru. Ali, posebna pohvala za kolegu bez optike. Da, to su dodatni poeni eleganciju. Znači, ovo je ipak Specijal. Da, da. Svaka čast. dana peti izlazak konačno rodio plodom. Ja bi se okladio da ovo ne priče od, od sinoć što, što nam je pobegao, ali evo krene vam na ovu stranu. Bukvalno sam podigao, gledam, rekao predator. Spustio, vidim crno, rekao nije predator, svinje. sinoć, pošto nam je davao muke na 280 metara, realizacija. Pad u vatri, metak je sve lepo odradio. posle pet izlazaka. Malo. Hvala, Batice. Svaka čast. Momački smo se borili. Ipak, došli smo na srdaća. Ali gledaj. Četiri izlaska. Batice. Ovo nije kraj lova. Slažem samo da ga izvučemo od čeke, nameštamo se. I počinjemo lov. Ama sam daći. <laughs> Da ne kažem... Što znači, lovna sezona je otvorena. Konačno. Aj, napravili smo svič. Sad je puška kod tebe. To znači da sad sreća prelazi na moju stranu. To već ne znam. To je da sreća baš puno nisi imao. Držim jedan planinski vepričak. uspješno završen. Vremena baš nije služilo, bilo je velikih promjena. To je rezultiralo time da se srneće divljač možda i nije kretala onako kako smo planirali, ali svakako je bilo dinamično, jako zanimljivo. Eto, crna divljač po danu je stvarno nešto što se ne dešava često, tako da sve o svemu ja sam zadovoljan i preporučio bi svakome da, da dođe u ovo lovište. Jedna odlična ekipa mlada, puna entuzijazma i siguran sam da će ovo lobište biti odlično u narednim godinama, jer stvarno smo momci na odličnom putu, a njima hvala na gostoprimstvu i na druženju, pa do sljedeće prilike. Hvala vama što ste zašli.